Ich fürchte, dass es zu idealistisch ist, denn man schaut sich die letzten Jahrtausende, letzten Jahrtausende der überlieferten Menschheitsgeschichte an. Und mir ist kein über längere Zeit bestehendes System bekannt, in dem nicht eine Minderheit eine Mehrheit unterdrückt hätte in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob es ein idealistisches ist, aber es ist schon ganz äh, stark mit dem Menschenbild verknüpft, diese Frage. Also ob man nun denkt, der Mensch kann nur aus einer Mischung aus Strafe und Verlockung dazu gebracht werden, eine Tätigkeit zu vollbringen, oder aber sagt man, die Menschen sind Resonanzwesen. Jeder Mensch will geliebt werden, will sich gebraucht fühlen, will nützlich sein. Die Menschen sind ein soziales Wesen. Ich bin, ich glaube ganz fest daran, dass es das so ist. Ich kann das jetzt ähm, nur von mir sagen, wie ich mich fühle, wenn ich mit anderen, für andere was mache. Ähm, es, ist einfach, es ist einfach schön, was geben zu können. Ne? Also so, so einfach das immer klingt, äh, ist, da, ist da auch wieder sich selbst verschenken, so das größte Geschenk, was man anderen Menschen machen kann. Ja? Und je mehr ich da gebe, umso mehr kriege ich auch zurück. Also es Also ich sehe das immer an, Kleinigkeiten. Wie gerne kocht man für andere, wenn man für sich selber nur kocht, ist meistens schwieriger. Ne? Ja. Das Menschenbild kann nie idealistisch <laughs> genug sein. Ich finde, ich finde schon, dass in einigen Texten, also die ich jetzt kenne, doch irgendwie so die Grundhaltung ist, gäbe es ein Grundeinkommen, dann eben lass tausend Blumen blühen, dann entwickelt sich ganz viel an Solidarität und auch ökologisches Wirtschaften. Vielleicht ist es auch ganz gesund, dann eher mit skeptischen Vorstellungen ranzugehen. Von daher würde ich da eher so ein bisschen, also nicht pessimistisch sein, sondern einfach ein bisschen neutraler. Also das wäre nicht für mich das Argument für ein Grundeinkommen, eben zu hoffen, dass dann also plötzlich alle Nachbarschaftshilfe machen und total solidarisch miteinander umgehen. Also weil das, da sehe ich nicht wirklich, warum sollte das so sein. Weil ich glaube schon, es gibt eben da doch auch unterschiedliche Interessen und auch andere unterschiedliche Vorstellungen, also wie man an Gesellschaft partizipiert. Das heißt, ich muss schon realistisch sehen, dass selbstverständlich jeder diesen Egoismus hat äh, und auch ähm, antipathische Züge, ohne die könnten wir gar nicht leben aber dass er sehr wohl eben auch diese altruistische Seite hat. Und wenn ich ihn nur auf die eine oder auf die andere Seite fixiere, werde ich ihm nicht gerecht. Altius, Citius, Fortius, ne? schneller, weiter, höher. Der Mensch ist veranlagt zur Unzufriedenheit und damit, damit also der, der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist der, dass das Tier ist zufrieden. Der Mensch ist immer ein Stück unzufrieden. Können Sie schon bei sich beobachten? Sie können es eigentlich einem Menschen nie richtig recht machen. Und da, dadurch entsteht sozusagen dieser, dieses Gap, was Entwicklung möglich macht. Ähm, und ich glaube, dass die Hoffnung nicht ohne Grund besteht, weil ähm, die Gesellschaft im Grunde immer ein Bedürfnis hat, sich weiterzuentwickeln und ähm, sie wird sich auch weiterentwickeln. Also es wird ja keinen Stillstand geben, es kommt zwangsläufig irgendwie weiter. Und insofern müsste der Mensch sich dann auch äh äh, verbessern bzw. bewusster werden.